Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die Herbstsession hat einen klaren Höhepunkt gehabt. Die Wahl vom Nachfolger von Didier Burkhalter mit dem Ignazio Cassis. Die Ignazio Cassis ist bereits im zweiten Wahlgang gewählt worden und ich bin überzeugt, dass es ganz viele verschiedene Gründe gegeben wo gut sind, dass er Bundesrat geworden ist. Nicht nur, dass Tessin nach 18 Jahren in unserer Landesregierung wieder vertreten ist, Ignazio Cassis hat sich mit seiner Gesundheitspolitik einen Namen gemacht, ist über Parteigrenzen hinaus anerkannt und gleichzeitig wird er mit seiner Sprachenvielfalt die Europapolitik und die Aussenpolitik als Außenminister weiterhin prägen. Aus Luzerner und Innerschweizer Sicht ist es ebenfalls eine wichtige Wahl gewesen. Denn aus Tessiner muss er, wenn er auf Bern kommt, durch die Zentralschweiz durchfahren. Und somit weiss er von der Mobilität, wie wichtig das es ist, Dreh- und Angelpunkt sein im Kanton Luzern. Gerne komme ich noch auf zwei Interpellationen zu sprechen, die ich in den letzten drei Wochen im Bundesbern eingereicht habe einerseits die Lärmschutzmaßnahmen, wo das Bundesamt klar jetzt muss erkennen, dass auch im Kanton Luzern noch nicht alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Im Bereich vom See, genau genommen in Eich, gibt es noch Nachholbedarf. Und die zweite Interpellation wollte ich vom Bundesrat wissen, warum das 700 Algerier, die weiterhin in der Schweiz sind, noch nicht ausgeschafft sind. Meine Damen und Herren, liebe Luzernerinnen und Luzerner, gerne komme ich auch noch auf die Rentenreform zu sprechen. Es ist äh, kein Anlass für Euphorie. Es gilt, die jetzt anzupacken und umzusetzen, damit wir eine Reform finden, die den Namen auch verdient. Ich freue mich auf die Arbeit und wünsche Ihnen einen schönen Herbst.